Hej, hej! Danes bomo skupaj napadli odvečno maščobo. Verjetno se s tem sooča marsikdo med nami, ampak skupaj lahko premagamo to oviro. A smo pripravljeni na kratko, a učinkovito vadbo? Pa dajmo! Iz sedečega položaja stopali postavimo na razen obrob blazine. Gibanje izvajamo tako, da koleni izmenično približujemo podlagi. ležečega položaja na boku diagonalno odpiramo in raztezamo prsni koš. Pazimo, da gibanje poteka skladno z dihanjem in da se rotacija v hrbtenici zgodi zgolj ob izdihu. posamični izpadni koraki v gibanju, pri čemer dodamo intenzivno gibanje rok, je koordinacijsko zahtevna vaja in zato odlična za ogrevanje. Iz stoje razkoračno se z boki gibamo levo in desno, pri čemer dinamično raztegujemo premikalke nog. Pazimo, da gibanje ni preveč sunkovito in da razteg ni prevelik. Iz stoječega položaja stopimo nazaj v izpadni korak, trojno zapulziramo s kolenom proti tlom in na to s poskokom menjamo nogo ter ponovimo na drugi strani. stoječega položaja stopimo diagonalno nazaj v diagonalni izpadni korak, trojno zapulziramo, na to pa skozi dodaten sonožni počep menjamo nogo in polovimo na drugi strani. Thank you. V začetnem položaju pol čepa boke zadržimo nizko, na to pa dodamo gibanje stopalne raze skupaj, pri čemer se potrudimo, da ohranimo čim nižji položaj. Iz ležičega položaja pokrčimo nogi in dvignemo boke. Eno nogo iztegnemo proti stropu in jo dvigujemo čim više. Na polovici menjamo nogo. Peace. V leži na boku pokrčimo nogi in peti zadržimo skupaj. Vajo izvajamo tako, da odpiramo koleno proti stropu, pri čemer sta peti vse čas v stiku ena z drugo. Na polovici obrnemo stran. V leži na boku pokrčimo nogi in peti položimo eno na drugo. Gibanje izvajamo tako, da s peto oblikujemo polkrog. Na polovici obrnemo stran. leži na boku pokrčimo nogi in peti položimo ena na drugo. Gibanje izvajamo tako, da peto zgornje noge potiskamo diagonalno proti stropu. Pazimo, da je stopalo aktivirano in da je razteg popoln. Ponovimo na obeh straneh. Gležen na hrbtu približamo koleni, pri čemer gležen leve noge položimo na koleno desne in obe nogi približamo prstnemu košu. Zadržimo in globoko dihamo. Gleže na hrbtu približamo koleni, pri čemer gležen desne noge pogrčimo na koleno leve in obe nogi približamo prstnemu košu. Zadržimo in globoko dihamo. Koleno leve noge potisnemo naprej med dlani, desno nogo pa iztegnemo nazaj. Boke poravnamo s podlago, zgornji del pa približamo tlom. Zadržimo in globoko dihamo. desne noge potisnemo naprej med dlani, levo nogo pa iztegnemo nazaj. Boke poravnamo s podlago, zgornji del pa približamo tlom. Zadržimo in globoko dihamo. mi uspelo. Za vidne rezultate pridno izvajajte tolo vadbo. Pa seveda še kakšno drugo vadbo Lidlove vitalnice. In da vam katera od teh vad ne ujde, kliknite tale subscribe gumb in se nam pridružite.